жесір үшінші бөлім автор қарлғаш қызы, оқыған қарлғаш қызы. әңгіме күйеуіне күн бермеген оның сөзіне әділетсіздік көрсетті деп ойлаған бәйбішенің келін болып түскен жанарға сенбеуінің салдары да осы еді өзіне әділетсіздік жасалды деп ойлайтын енесі өзі танымаған жанарды да опасыз деп ойлайтын жұмыстан сәл кешіп келсе де қайда жүрсің опасыз қатын қай көңілдесіңмен болдың ұлым сен секілді шүйке басқа үйленбей ана сансызбайдың қызына үйленгенде ғой деп әрдайым күдіктеніп отырған күнде мұндай ауыр сөздерді жалғыз енесінен ғана емес тұрмыстан шығып келген әпкесінен де еститін еді бұл үйде не болып жатқанынан қалада жұмыс істеп жүрген әділ бейхабар болатын осындай үйдегі ауыр күндерін басынан өткізіп жүрген жанардың басына бір күні ауыр қайғы келіп бұл анасының дүниеден өтуі анасының қазасына барған енесі ол жерде де дастарханға мін тағып жанарға күйе жағып отырады оны әділ де естіп еді үйіне қайтар жолда анасына айтқан сөздері үшін ұялатын, қайын жұртының алдында өзінің абыройын түсіргенін айтып ашуланып келеді анасы ұялудың орнына енді байқұстың басқа қояр дымы жоқ болса қайтеді дастарханда тек шелпекпен қатқан кәмпиттен басқа тас та жоқ дегенін естіген әділ шыдай алмай артта отырған анасына қараймын дегенде алдынан шыққан көлікті байқамай жол апаты болады жол апатынан әділ көз жұмады қаралы киінген жанарды ұлының өлімі үшін кінәлап үйінен қуып шығуға дейін дайын болған алайда ағайын туыс әділдің жылы өткенше келінің үйде болғаны жақсы әрі оның артынан ерген ұрпағы да бар деп енесін көндірген еді қос бірдей қайғыны көтере алмай жанардың қабырғасы қайысып жүрген күндерде қайын әпкесі мен енесі де оның қилығына әбден тиіп үйдің берекесі қашып еді күнде оның өліміне тек қана жанарды кінәлі еткенімен қоймай оның марқұм болып кеткен анасын да жазғырушы еді егер де сенің шешең өлмегенде менің ұлым қазір қасымда болар еді деумен әбден жанын ауыртады осындай ауыр күндермен міне бүгін анасы мен күйеуі қайтыс болғанына да жарты жыл өтіпті жарты жыл бойы енесінен тек әділдің қазасына жазғыруын естіп келеді осындай ауыр күндердің бірінде жанар енесі мен әпкесінің сөздерін құлағы шалып қалады мына екі жатыш жерден қалай құтылсақ болады өздерінің көзін құрту керек еді десе енесі әпкесі де олардың көзін жою қиын емес ана қатынды төркініне жіберу керек ал баласын алып қалу керек сосын ол келемін дегенше баласын балалар үйіне өткізіп тастап оған баласын жоғалып кетті дей салу керек сосын баласын іздеу үшін өзі де қарасын батырады деген иә ол кешеден тапқан баласы маған немере болып қарқ қылмайды ертең оның төркініне жіберейік деді енесі де бұл сөздерді ескен жанардың төбесінен жай түскендей болады баласынан оңай құтылғысы келген құйтырқы жоспарын ескен жанар аузын қолдарымен жылағанын білдіртпес үшін жауып алып бөлмесіне кіріп кетеді шырт ұйқыда жатқан ұлын құшақтап алып жоқ мен сені ешкімге бермеймін сен менің әділімнен қалған жалғыз жұбанышымсың естелігімсің деп әбден жылады бұл кезде ұлы бар жоғы бір жасар еді кешке дейін ештеңе білдірмей жүрген жанар түнде олар ұйқыға кеткенде баласы мен оның құжаттарын алып үйінен шығып кетті осы күйінде түн ішінде баласын көтеріп алып көрші ауылдағы төркініне барады түн ішінде ұйқысын қиып оятқан қайын сіңлісін көрген жеңгесі оны жақтыра қоймайды жанар оған бар жағдайды айтқан кезде өтірік жұбатқан секілді болады алайда оған шынымен жаны ашып жүрегі жылулық танытпаған еді ал олардың кетіп қалғанын көрген енесі оларды іздеудің орнына қуана кетеді көрші қолан келінін сұрағанда кетіп қалды шыдамай көңілдісті тау болған болар деп айтқан мұны естіген көрші ауыл тұрғындары жанарды жақтырмай қалады арада бірнеше күндер өткенде мазасыз жеңгесі де өз шынайы бейнесін көрсеткен ағасы болса үйде болмайтын қалада жұмыс істеп сол жақта болатын ешкіммен жұмысы да жоқ өз алдына жүрген жан осылай жанар баласын алып төркіннен кетеді күйеуінің ауылынан ұзай қоймаған жанар қайта ауылға барып сол ауылдан өзіне жұмыс сұрайды алайда ауыл тұрғындары енесінен естіген жала бойынша оны жұмысқа алмай тіпті қаралап бетіне күйе жағуға дейін барған бұл жаладан кейін жанар ол ауылға да өз ауылына да бара алмайды себебі қауесет тез тарап кеткен еді қалаға барса ол жерде жататын орында ақылы туған-туыс та жоқ өз ауылы мен күйеуінің ауылынан шалғай кеткен жанар баласымен дала кезіп қалады үйінен шығар кезде азық болсын деп бір уыс бидайды алып шыққан жанар сол бидайды азық еткен еді алайда екі қолға бір күрек демекші баламен жұмыс істеп ақша таппаса болмаса деп жұмыс сұрап та көреді ұлымен көрген соң жұмысқа қабылдаудан бас тартады тек қана анда-санда күндіз жүрегі жұмсақ жан кездесіп оның үйінің шаруалығын жасап ұлына азық алып отырады өзі кейде жесе бір тілік нан жеп жемесе ол да жоқ болып күн көрумен келеді ауыл сыртында кішкене ғана үңгір секілді жерде түнеп жаз мезгілдерін өткізіп келеді күнде құдайдан ұлы екеуіне қамқор болатын адамды тілеп келеді бір күні өзіне жұмыс іздеп шыққан кезде енесін жолықтырып қалады қаңғыбас күйге түсіпсің ғой ауылдың маңынан балаңды да өзіңді де көрмейтін болайын депті енесі ештеңе жасай алмайсыз мен сіздің үстіңізден шамданбағаныма қуаныңыз деді жанар хм сен сияқты қаңғыбасқа сенеді ме әлде қол ұзын мына маған сенеді ме деді енесі